Siwmai, 11 wsig dwi. Dwi'n dod o'r wyniaeth Czech, gwlad nid anhebyg i Gymru o ran ei hanes. Dan yn ddiweddar iawn bu o'n ni dan orthrwm en bit. A dim ond dwi bwysau mudiadau sifil wnaethon ni dechrau'r orthrwm hynny. Yn debyg i chi Gymru, a wnaethoch chi ennill gyment eich iaith ac eich gwlad drwy ddod sifil. Ond peidiwch â meddwl bod y frwydr hon honno ar ben peidiwch â phlygu'r dreben. Ydych chi'n meddwl bod eich iaith a'ch diwylliant yn cael chwarae teg nawr? Nag ydy, dwi e ddim. Peidiwch â phlygu'r dreben, ciciwch yn erbyn y tresu. Ymaelodwch a, chyfei, a chymdeithas yr iaith, mudiad, a oedd wedi bod yn gwneud yr amhosibl yn reality ers hanner canri a mwy.